Здравствуйте, Михаил. Спасибо большое за то, что еще раз приняли мое приглашение разговаривать об очень важных для Болгарии тоже темах. А, конкретная причина нашего разговора – это решение австрийского суда, на базе которого украинский бизнесмен а, Фирташ, Дмитрий Фирташ, скоро окажется в Соединенных Штатах Америки. А, я слышал ваше интервью вчера вечером по э, канале э, «Настоящее время». Вы там, короче говоря, рассказали, что может, э, мы можем, можем стать свидетелями очень интересных событий или, по крайней мере, информации, если Фирташ согласится свидетельствовать перед американскими судебными властями. О чем может Фирташ рассказать? Ну, прежде всего, Фирташ может рассказать о мошеннических схемах, э, которые применялись э, в «Газпроме». И не просто в «Газпроме», а поскольку это государственная компания, то и э, руководителями России в тот период, когда работала компания «Росукрэнерго», так называемая. Фирташ вместе со своим партнером, младшим партнером, Э, э, держал 50% этой компании, а остальные 50% принадлежали «Газпрому», «Газпромовской дочке». И компания эта была зарегистрирована в Швейцарии, то есть деньги, которые она зарабатывала, она по существу в Россию не возвращала. И участие крупной компании мирового класса «Газпрома» в сомнительной сделке с двумя частными лицами, главным из которых был Фирташ, то есть ему фактически 45% принадлежало Росукрэнерго, вот это само по себе подозрительно. Компания занималась э, довольно простым делом. Она покупала газ э, у э, «Газпрома», а затем продавала его в Украине и в других европейских государствах уже совершенно по другой цене. И вот эту разницу компания клала, укладывала себе в карман на банковские счета в Швейцарии. И, судя по всему, Фирташ, ну, скорее всего, как это принято в России, еще и делился с российскими компаньонами, э, членами правления компании «Газпром». То есть это была схема, которая позволяла выводить из российского государственного бюджета часть прибыли, получаемой «Газпромовской» дочерней компании. Понимаю. А, я не могу не сделать параллел с болгарской с ситуацией в Болгарии. А, в Болгарии Болгария подписала соглашение с Газпромом, а, по силе которого за 10 лет транзит газа через Болгарию, через Украину на Българию и а, далее гарантирован посиле этого споразумения российская е страна должит, я думаю, что сумма, я записал себе сумму 1 миллиард 100 миллион долларов, то есть 110 миллиона долларов в год. Арбитраж будет в Москве. Это очень странная е ситуация, но сейчас България, в смысле того, что вы рассказываете о этих мошенничество, вы, это слово употребили, мошенничество, България, в България снова българския политики, в, в том числе и председатель, спикер парламента болгарского, снова начали говорить о турецком потоке как альтернатива, которая соответствует вполне европейским правилам и так далее. Но вот мой вопрос в том, какой смысл, кроме политического, снова разговаривать о турецком потоке, учитывая то, что по силе существующего уже договора между България и Газпромом, 10 лет до 30 -го года, думаю, транзит через Украину должен быть гарантирован. гарантирован. И Европейская комиссия то, тоже участвует в тристранных переговорах между Украиной, Российской Федерацией и Европейской комиссией. Поняли мой вопрос? Я понял вопрос, но здесь фактически два вопроса. Да. Вопрос один, что делать с э, транзитом российского газа, который идет через болгарскую территорию? Да. А, я думаю, здесь надо ориентироваться на пример э, Словакии, у которой до 2019 года, а сейчас, по-моему, уже до 2029 года, есть э, договор о транзите российского газа с «Газпромом», и в договоре есть пункт, так же, как в точности в болгарском – документе. Э, э, то есть прокачивай или плати. Угу, угу. То есть Газпром э, платит очень большие деньги, платит Словакии за газ, который он должен прокачать через ее территорию, но не прокачивает этот газ фактически. А то же самое он будет продолжать платить, когда он переключит украинский транзит на Северный поток-2, все равно Словакия будет, будет получать эти деньги. Поэтому ей, ей как раз Словакии все равно, пойдет газ, не пойдет газ, а за транзит она по договору будет получать. Это первая часть вопроса. А вторая часть вопроса, Болгария все-таки получает российский газ. И вот э, это уже другое соглашение. И здесь, э, скорее всего, придется проводить новые переговоры с «Газпромом», если получится турецкий поток чтобы изменить направление получения этого газа, чтобы газ поступал не через украинскую территорию, а поступал из Турции. Но здесь огромная проблема, потому что одну нитку проложили в Турцию, и тур турки, турецкие компании должны покупать по через нее российский газ. Вторая нитка пришла в Турцию, но как она войдет на территорию Болгарии или Греции, или вообще Евросоюза, тут пока никакой ясности нет. Потому что, во-первых, турки торгуются с «Газпромом» по цене. И там идет очень серьезный торг, потому что они не соглашаются что-то делать без больших скидок на газ. Второе, туркам столько газа вообще не нужно, потому что они получают очень много сейчас сжиженного газа. Растет импорт Турции из Азербайджана, и там будет продолжать расти – они хотят договориться с иранцами. То есть у турков больше газа сейчас, чем им нужно, и они имеют возможность торговаться. И судьба турецкого потока на входе в Болгарию пока совершенно непонятна. Но э, болгарский опыт, вот, вот поскольку мы начали разговор о Фирташе да. и о фирме э, Укр, э, Рос, Укрэнерго, Росук, да. Э, но давайте я напомню, до очень недавнего времени, как «Газпром» поставлял газ в Болгарию. Да. Во-первых, продавал газ не напрямую Болгаргазу, а он продавал его двум своим дочкам. Это «Овергаз» была и «Газпром» Германия. Да. И вот эти уже фирмы по договоренности с Болгаргазом по-моему, не один раз, а два раза друг другу перепродавали этот газ, и в конце концов стоимость его для потребителя в Болгарии была в три раза выше, чем э, платили «Газпрому» вот эти дочки. Да, да а, в этом была вторая часть, в сущности, третий вопрос э, о теме о турецком потоке. А, турецкий поток будет стоить около 3 миллиарда евро, думаю. А, болгарская, болгарская страна планирует построить его за полтора года. В то же самое время болгарские политики 10 лет не успели построить интерконнектор с Грецией, скажем. Какой ваш комментарий об этом? Почему мне кажется, что болгарские политики очень старательно э, заботятся о том, чтобы не нарушили интересы Газпрома? Ну, у меня тоже складывается такое впечатление, когда я смотрю на то, в каком положении находятся дела с интерконнектором. Да. Потому что, ну хорошо, Болгария подписала контракт с Азербайджаном на получение 1 миллиарда кубометров азербайджанского газа в год. Для этого нужно, ну, очень просто, простое решение. Всего там 180 километров от Комутини до Старозагора – и, и все, то есть вообще ничего не нужно. Возможно, ну, какая-то договоренность с греками о том, кто будет финансировать один, одну маленькую компрессорную станцию на греческой территории. Да. больше абсолютно ничего не нужно. И это дешевый проект, это простой проект. Вот почему он не сдвигается, я могу объяснить только газпромовским лобби, вероятно. То есть, вот. то есть э, мы говорим о абсолютно вероятной хипотезе, что а, интересы и взаимоотношения, связанности, подобные связанностями э, Фирташа с «Газпромом». Вы намек, намекнули о участии его содружия с бывшим офицером из КГБ и так далее. Вполне вероятно в Болгарии тоже. Правильно ли понимаю вас? Ну, я, я в этом нисколько не сомневаюсь. Я вижу, у меня среди моих болгарских друзей есть те, кто ну, не просто симпатизирует э, бывшему Советскому Союзу, а ныне России, но готов что-то делать для того, чтобы приносить пользу «Газпрому», российскому правительству и так далее. То есть я вижу эту ситуацию, мне грустно, потому что диверсификация поставщиков – это основа основ энергетической безопасности. Но мы помним, как Болгария начинала замерзать зимой 2009 года, когда отключили газ – и в 2006 году была та же самая история. То есть вот непредсказуемость решений российского политического руководства, она заставляет европейские государства, включая Болгарию, думать о диверсификации. Да. А здесь есть прям, э, очень простое, нормальное решение, которое поддерживает Европейская комиссия. Но почему оно не осуществляется, так для меня, конечно, и непонятно. О каком решении вы говорите? Это интерконнектор. А, да, грецкий, да. Плотини. Понимаю. А, какой интер... связь перерывал Интерконнектор? Вот э, простое решение. Интерконнектор да. между Комутини да. э, в Греции и Старозагора. Грецкий, да. А, последний вопрос. Я к концу иду нашего разговора. Схема э, Росукрэнерго, э, энерго, о которой вы говорили в начале, э, Мне лично очень напоминает э, швейцарскую компанию Литаско, которая э, посредническая компания между Лукойл България и э, русской страны, э, российской страны. Э, получается так, что долгие годы, по крайней мере до совсем э, недавно, Лукойл България не учитывал никакие прибыли. Работал, скажем так, ну если не на, на, на потери, то в конце года ноль. Понимаете? А, можем ли сделать какие-то заключения о возможных, я говорю вероятностях, о вероятностях, о возможных политических, криминально-политических зависимостях, зависимостях в этом, а, по отношению к этому примеру? Ну, у меня такой информации просто нет. Да. Я не могу ничем не доказать, на самом деле там есть связь с политикой и криминалом или нет. Но сейчас, я думаю, болгарские потребители могут задать себе вопрос. Сейчас да. Болгария покупает газ у тех же компаний. Овергаз, Газпром Германия, Газпром Швайц, швейцарская дочка Газпрома. А вам не кажется, что повторяется та же схема, которая использовалась в Росукрэнерго? Угу. Потому что часть этого газа происходит из Казахстана, кстати. Э, в Казахстане работает э, совместное предприятие КАЗ «Росгаз», который поставляет газ на Оренбургский газоперерабатывающий завод из Казахстана. Часть его используется внутри России, а часть экспортируется. Но поскольку это совместное предприятие с Казахстаном, то экспортеры не платят никакой таможенной, это 30% таможенной пошлины за этот да, газ. Да. И российские дочки «Газпрома», «Овергаз», «Газпром Германия», они покупают этот газ по очень дешевой цене а в Болгарию они его, как понимаете, продают по ценам совершенно э, другим. То есть абсолютно та же самая история, которая была с э, Росукрэнерго э, для Украины. Американская страна старается, как это, достичь до Дмитрия Фирташа. Но в Болгарии, кажется, никто не интересуется такими вопросами. В самом, в самом конце нашего разговора, ну, я это как шутка, но я серьезно спрашиваю. Вы фильм э, HBO о Чернобыле смотрели? Какое ваше мнение об сериале? Я не смотрел. Для меня это... <laughs> Жаль. Да, окей. Да, я тоже. Спасибо большое за этот разговор. Э, успеха вам, здоровья и скоро увидимся опять, надеюсь. Спасибо большое. Вам удачи, всего доброго.